eu tô high Muito nice, eu tô de Nike ano no baile, ano no baile Curte a onda no baile Joga a bunda na cara Clap, clap, não pare Muita gente na party Pedada na MD Pega mais dois comprimido Bag lotada de ver Tô no toque dessa Benz Carimpando só de 100 Carimpando só de 100 Glock dessa Benz, carimpando só de 100 Carimbo só de 100 yeah, yeah, yeah. E cê viu, cê ficou em, ficou em choque de game Em choque, em choque, em choque do game Louis Vuitton, Saint Laurent e uma coleção de armé Camarão, muito cã, joguei cromo no meu bag Muito cão, Tony Stu, ela nem pega no pé 100 milhão, tenho dom, vou fazer bater essa trap Tô no toque dessa Benz, garimpando tá só de 100. Garimpando tá só de 100. Que cê viu, cê ficou em, ficou em choque da game. Ficou em choque da game. Tô no toque dessa Benz, garimpando tá só de 100. Garimpo só de 100. Que cê viu, cê ficou em, ficou em choque da game. Em choque